Ayun. games para sa event ba? Ten games. Mm. Every time makawa lagi tano, mawala ang mic. Oo, bago na nila. 70 ang sa ka ano? Ah, 100 ra. 70. 100 ra katin ang kuan knife sa pare. Dapat separate ang pare o kanang high level nila nga wizard. Oh. Dapat separate na ang duha. Kuan ta? Separate lang ta? O, separate lang ta, Per survive lang yun. Sa likod ko ha. O, survive lang, survive lang yun. O. Tara, na-adere. Eh. Na-adere, eh, na-adere. Eh. Dako sa fountain. Ba't kasi namatay? Ang pari. Nasa imong pari, no? Nara, among gikuan. Na, oo, gikuan nila. Kira gi tuduhin ninyo. Amo gikuan na mo. Tuduhin ninyo. Oh sige man na nami si dito. Asa si Janix? Nami dito. Patay si Janix. Na patay si Janix. Patay. Ah man ang isa uy. Na diri ay ang hunter. Nara nara nara ako na ako. Nara nasa ko nasa ko ah. Akong gipatay na. Char, pero di ako nagpatay. <laughs> Nice oh, one. Oh, good, good, good, good. Yung sa una no, magyaw-yaw ta karon kay uy, good, good, good. <laughs> uy, gabi pa pa kamot na kog apps food ani, ang visit ko ay. Oh, level 64, 67. Same ra gapon. Ha? Laban lang. Laban lang. Di na si Magix. Same ra. Si Johnny. Same ra gihapon may ha. O, sige, go, go. Namang to ka isko dito may sa likod. Oh. Basta palikod ra ko. Pagbantay lang Kamu mo kay... bahala. Oo. Pagbantay lang mo kay ga-change plans na sila. Bantay lang mo, bantay lang mo. Kay ga-change plans na sila. Stay, stay. basta. Madavis. Ano, Dali lang kayo, labas mo, dagan pa ko. Ako, gistan. Dagan! Dagan-dagan lang, yi. May ganun. Balik ko, wait, sa, balik. Oh. Ako, Tara. na. Oh, na, nakuha na. O, kuha na na ninyo. Mobile, wag to ko yung kagis ko. Mm, gi. Gi, change ta. Change ta, tay, change ta. Isa, magbilin sa usa ka sang tuwa. Nana ko dari sa priest, nana ko sa priest. Actos, ah, assist ko nila dari. Oh, manang patay ng priest. Nice, nice, nice, nice. Nice one, nice one. Dear. Sa wis na ko. Dagan dari dear, mo sang ang sangtuan nako dear. Kani. Tamak sa sangtuwa, tamak sa sangtuwa. Kaya din ako siya ma-placement. Good, good, good, good, good. Nice one. Meron isa. Kaning gahi nga kuan. Alright. Wala na, oy. <laughs> Charot! Charot, Beshi! Hindi ko na jud Beshi! <laughs> oh, 60, oh. 60 ang gadalaan niyo. Oh. <laughs> o, oh, sara kakariton. Lagi. Ano? Rastaman na all. siguro ni, no? Rastaman, eh, <laughs> white smith, black smith, white smith.